ბავშვობიდან მახსოვს გაუბედურებული საქართველო აერონაი თუგინ 9 აპრილი გავიხსენოთ შიდაომები გავიხსენოთ ოსეთის დაკარგვა გავიხსენოთ აფხაზეთის დაკარგვა გავიხსენოთ ერთმანეთში ესომები ნუ ყველაფერი მახსოვს რა ყველაფერო ჩემ თვალწინ ჩაიარა მაშინ სანტრედიაში ცხოვრობდი ერთჩეულებრივი ბიჭუნა ვიყავი და ამ ყველაფერმა ჩემი ბავშვობის თვალწინ გაიარა რა თქმა უნდა საზარელი პერიოდი უშუქობა საჭმელი არა, გაზი არა, ხალხის გასაჭირი. და ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, ماشي დაუნახავი ადამიანი უნდა იყო, რომ ვერ შეხედო ის, რაც გაკეთდა. თუ გინდა ვიძახით, რომ ეს გზები ხო, რაღაც რომ უნდა გაკეთებულიყო. კი, უნდა გაკეთებულიყო, გზებიც უნდა გაკეთებულიყო შუქება, მაგრამ ხო არ მქონდა ეგ, ხო არ იყო არაფერი, ხო? არ შეიძლება ეხლა ამაზე დავიწყოთ საუბარი, რომ არა ეგ უნდა გაკეთებულიყო ეგ ჩვენთვის უნდა გაკეთებულიყო რა თქმა უნდა კიდე ბევრი აქვს გასაკეთებელი კიდე ბევრს გააკეთებენ მაგაში დარწმუნებული ვარ ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი რაც არის საქართველოს სიძლიერე საქართველოს სიძლიერე იქნება თუ საქართველოს ერთიანი იქნება არა ისე რომ აი მაგალითად ეხლა მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრს არ სიამოვნებს ეხა იგივე ოპოზიციის ხარ დაჭერს რომ ეს ხალხი აქ არის ბატონ მიხეილ სააკაშვილის უჭერს ხარ შეიძლება ვეზიზღებით კიდეს რა მე ვფიქრობ ეს ძალიან ცუდი თვისებაა რა არ მგონია რომ ეზიზღებოდეთ ეგ ის გაჩნდა ეხა საქართველოში რა ერთმანეთის მიმართ რა მე უცხოეთში ვარ ბოლო წლების განმავლობაში და იქიდან ვადევნებ რა ბოლო თვეების განხორციელებულ მდგომარეობას რა ეგ მე ვფიქრობ ძალიან ცუდი სენია რა იმიტომ ქართველები ძალიან ცოტანი ვარ და ეს ერთმანეთის ზიზღი კარგს არაფერს მოგვიტანს რა. კახა, შეცდომა, შეგიძლია მითხრა? ან ჯერ დავამთავრებ კიდე. ა, წარმატებაზე არ დაგისურვებ. რა თქმა უნდა, რასაც ვიძახი რომ აი საქართველოს სიძლიერე, ხო? აი ეს ერთმანეთში ეს ცუდის მე ვფიქრობ სიძლიერეს არ მოგვიტანს, იმიტომ ჩვენ ყველას გვინდა ძლიერი საქართველო. თუ ძლიერი არ ვიქენ, ჩვენ ოსეც ვერ დავიბრუნოთ, აფხაზეთს ვერ დავიბრუნოთ. რა თქმა უნდა, ეგ მე ვფიქრობ ყველა ქართველის მიზანია აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნება როგორც ჩემი, რა. და თუ ძლიერი საქართველო არ იქნება, ეს არ იქნება არასდროს. ну შეცდომებს რაც შეეხება ეხა კონკრეტულად შეცდომები რა თქმა უნდა იყო არ არსებობს ისეთი მთავრობა შეცდომები რო არ კონდეს მითხარი ერთი და კვლავ პრეზიდენტობის კანდიდატთან გადავდივარ შეგი ну არ ვიცი ეხა კონკრეტულად შეიძლება ის გამოუძიებელი საქმეები გამოუძიებელი არა მაგრამ კონკრეტულად მაინც არ იქნა გახსნილ თუ გირგვლიანის მკვლელობა შეიძლება ეს იყოს რა მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ფარდა აიხდება მაინც ყველაფერს და ყველაფერი გაირკვევა რა. და დანარჩენი ახლა რაც შეეხება როგორც გითხრათ შეცდომები ყველა ყველა ჩვენ თითოეულ ადამიანსაც აქვს შეცდომები აქ ნორმალურ შეცდომ ადამიანი არ არსებობს და მით უმეტეს თავრობა